Vet aquí una ciutat on una plaça es convertia en pista de gel. Els carrers s'ompliren de llum. Les botigues de regals màgics. I la gent gaudir d'un Nadal fet d'il·lusió. Barcelona és... Nadal. Feliç Barcelona. pots fer. Ajuntament de Barcelona.